नमस्ते म हाम्रो अटोमोबाइल्स प्राली सातो बाटोबाट विद्युत त्रिपाठी बोले हामीसँग भएको गाडीहरूको बारेमा सम्पूर्ण गाडीको बारेमा सर्टकटमा मोडल र प्राइस साइडको भिडियो लिएर आएको छु हेरिदिनु होला अनि हाम्रो सोरुम हजुरहरूलाई थाहै होला एउटा हाम्रो सातो बाटो एन्फाको अपोजिट साइडमा छ र अर्को ब्रान्च अफिस वसुन्धारामा पनि छ वसुन्धारा दियालो पार्टी प्यालेस को तिन चार घरसँग तल तल्लो साइडमा सुजुकी सोरुमको अपोजिट साइडमा छ गुणस्तरीय रोयल सोफा एवं फर्निचरको लागि गर्छ फर्निचर धोबीघाट ललितपुर मसँग अहिले यो दुई हजार उन्नाइस मोडलको टु थाउजन्ड नाइन्टिन मोडलको सेलेरियो भिएक्सआई भेरिएन्टमा छ यसमा नर्मली फुल अप्सनै हुन्छ सिङ्गल एयरब्याग स्टेरिङमा एयरब्याग सहितको four power window power steering AC सहितको छ यो दुई हजार उन्नाइस मोडलको यसको प्राइस भन्नु भन्नुहुन्छ भने एक्काइस लाख पचास हजार राखेको छु नेगोसिएबल प्राइस हो कन्डिसनमा भन्नुहुन्छ भने एकदमै राम्रो कन्डिसन पछिल्लो समय सुजुकीको एकदमै मार्केटमा राम्रो चलेको गाडीमा पर्छ सेलेरी हो त्यसै गरी हामीसँग भिडब्लुको भक्सवागनको पोलो छ वान पोइन्ट सिक्स हाइलाइनमा हो ओरेन्ज कलरको एकदम मिठो कलरमा छ हाइलाइन भन्नुहुन्छ भने एकदमै टप भेरियन्टमा पऱ्यो वान पोइन्ट सिक्सको पनि टप भेरियन्टमा पऱ्यो दुई हजार सोह्र मोडलको यसको प्राइस कुरा गर्नुहुन्छ भने twenty three lakh fifty thousand तेइस लाख पचास हजार नेगोसिएबल प्राइस नो एक्सिडेन्टको ग्यारेन्टी हजुरलाई सम्पूर्ण गाडीहरू हाम्रोबाट नो एक्सिडेन्टको हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी सहित हजुरलाई उपलब्ध गराउँछ यो हामीसँग अर्को टु थाउजन्ड सिक्सटिन मोडलको आई ट्वेन्टी एक्टिभ एकदमै मोस्टली म मार्केटमा धेरै खोजिएको रिसेल भ्यालु पनि टप रिसेल भ्यालु भएको लिएर आएको छु दुई हजार सोह्र मोडलको आई ट्वेन्टी एक्टिभ बाह्र सय सिसी यस भेरिएन्टमा फुल अप्सन यसको डबल एयरब्याग एसी अनि त्यसपछि अलो विलदेखि प्रोजेक्टर हेडलाइटसम्म हुन्छ र यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने लगभग वान नाइन्टी क्रेटाकै ग्राउन्ड क्लियरेन्समा हुन्छ वान नाइन्टी एमएम हुन्छ यसको प्राइस हामीले कोट गरेका छौँ सत्ताइस लाख नेगोसिएबल प्राइस हो एकदमै गाडी सिङ्गल लाइन गुड कन्डिसनमा छ सुजुकीको एकदमै मार्केटमा सबैभन्दा बढी रिसेल भ्यालु भएको चलेको र बढी खोजिने गाडीमा स्विफ्ट पर्छ स्विफ्ट लिएर आएको छु नयाँ मोडल र पुरानो मोडल यो दुई हजार अठार मोडलको जेड यो दुई हजार सोह्र मोडलको जेडएक्साई दुइटैमा फुल अप्सन एकदम फुल्ली लोडेड हुन्छ auto AC double airbag alloy wheel steering music कन्ट्रोलदेखि लिएर डिफोकर वाइफर सम्पूर्ण अप्सन हुन्छ फुल्ली लोडेड भनेपछि सम्पूर्ण अप्सन स्विफ्टमा आउनुपर्ने सम्पूर्ण अप्सन छ यसको प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको सत्ताइस लाख हो नेगोसिएबल प्राइस भयो यो नयाँ मोडलको भयो र यसको प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो दुई हजार सोह्र मोडलको हो यसको चौबिस लाख हो दुई दुइटै नेगोसिएबल प्राइस हो दुइटै सिङ्गल ह्यान्डेड गाडी नो एक्सिडेन्टको ग्यारेन्टी एकदमै राम्रो गाडी छ ल नयाँ मोडल र पुरानो मोडलको फरक पनि हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तो सेपै नयाँ सेप फरक छ हेडलाइटमा यसको हेडलाइट र यसको हेडलाइटमै फरक छ हेर्नुहोस् हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँको यो सो ग्रिल सो ग्रिल पनि फरक छ त्यसको माथि छ भने यसको तल उसको उसम्म जोडिएको छ फक लाइट त लगभग लगभग सेम हो तर पनि अलिअलि चेन्ज छ ल यो निसानको हजुरलाई एकदमै सस्तो रिजनेबल प्राइसमा फुल्ली लोडेड गाडी निसानको मार्च हो टु थाउजन्ड फिफ्टिन मोडलको यसको कुरा गर्नुहुन्छ भने फिचरको कुरा गर्नुहुन्छ भने डबल एयरब्यागदेखि लिएर स्टेरिङ म्युजिक कन्ट्रोल कन्ट्रोलहरू सम्पूर्ण हुन्छ पछाडि रिफोकर वाइफर हुन्छ तपाईँको सस्तो रेटमा ब्रान्डेड गाडी निसानको ब्रान्डको गाडी दुई हजार पन्ध्र मोडलको र यसको प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने पन्ध्र लाख पचास हजार नेगोसिएबल प्राइस हो एकदमै सिङ्गल ह्यान्डेड गाडी हजुरले नो स्क्र्याच छ गाडी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो गाडी हो कियाको एकदमै पछिल्लो समय मार्केटमा राम्रो चलेको र खोजिने गाडीमा कियाको सोनेट गाडी हो जिटी लाइन यो टप भेरिएन्टमा एकदमै फुल अप्सन फुल्ली लोडेड सनरुफसहितको गाडी हो यो सनरुफ भएको टु थाउजन्ड ट्वेन्टी मोडलको गाडी हो two hundred MM ground clearance सहित भएको गाडी भित्रको कुरा गर्नुहुन्छ भने सिक्स एयरब्यागदेखि लिएर auto AC steering music control तपाईँको touch screen company fitted touch screen त्यसपछि सिट हिट हिटिङ हुन्छ सिट हिटर पनि हुन्छ यसको डबल अगाडि फ्रन्टमा दुईवटा र यसको फुल्ली लोडेड सोनेटको सबैभन्दा टप भेरिएन्टको यसको ब्रान्ड न्यूको कुरा गर्नुहुन्छ भने फिफ्टी नाइन लाक्सको गाडी हो र अहिले हामीले ल्याएको छौँ फोर्टी फाइभ लाक्समा त्यो पनि negotiable price two thousand twenty मोडलको नो स्क्र्याचेस सिङ्गल ह्यान्डेड गाडी एकदमै राम्रो गुड कन्डिसनको गाडी हो प्राइस नेगोसिएबल हुन्छ यसमा हुन्डाईको क्रेटा हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ टु थाउजन्ड नाइन्टिन मोडलको फेसलिप मोडलमा हो SX plus full option one point six petrol engine top fully loaded one के अरे double airbag auto AC steering music कन्ट्रोलदेखि डिफोकर वाइफर तपाईँको uh, अगाडिको projector headlight running day light सम्पूर्ण हुन्छ र यसमा ओन्ली सोह्र हजार मात्र कुदेको जेन्युन कुदेको गाडी सिङ्गल ह्यान्डेड प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने छयालिस लाख पचास हजार हो नेगोसिएबल प्राइस एकदमै राम्रो छ मसँग अर्को सुजुकीकै अघि दुईवटा फुल अप्सनको गाडी देखाएको थिएँ यो चाहिँ सेमी अप्सनमा भिएक्सआई तर नर्मली फुल अप्सन नै हुन्छ दुई हजार सोह्र मोडलको गाडी four power window power steering AC सहितको गाडी सिङ्गल ह्यान्डेड गाडी एकदमै जेनुन कुदेको र सिङ्गल युजर एकजनाले मात्र युज गर्नुभएको गाडी स्विफ्ट दुई हजार सोह्र मोडलको यसको प्राइस एक्काइस लाख पचास हजार राखेको छु नेगोसिएबल प्राइस हो र हजुर हजुरहरूलाई अर्को के पनि जानकारी गराउँ भने हामीसँग भएको मार्केटमा एकदमै खोजिने रिसेल भ्यालु भएको गाडीहरू मात्र देख्नुहुन्छ पाउनुहुन्छ र एक्सिडेन्ट रहित गाडी पाउनुहुन्छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट नो एक्सिडेन्टको ग्यारेन्टी पेपर वर्क गरेर ग्यारेन्टी सहितको हजुरहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ अर्को रेनलको क्विट एकदमै ग्राउन्ड क्लियरेन्स हाई भएको रेनलको सानो गाडीमा एकदमै राम्रो चलेको हजार सिसी पेट्रोल इन्जिन दुई हजार बिस मोडलको गाडी क्विट आरएक्सटिओ फुल अप्सन भेरिएन्टमा यसको डबल एयरब्याग अटो एसी त्यसपछि टच स्क्रिनदेखि लिएर सम्पूर्ण फिचरहरू हुन्छ र यो प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको अठार लाख पचास हजार नेगोसिएबल प्राइस हो एकदमै राम्रो पछिल्लो समय मार्केटमा धेरै राम्रो चलेको गाडीमा पर्छ यो हजार सिसीको एकदमै हुन्डाईको सबैभन्दा रिसेल भ्यालु भएको ग्रान्ड आइटेन म्याग्ना लिएर आएको छु दुई हजार चौध मोडलको यसमा यसको कुरा गर्नु फिचरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चारवटा power window power steering AC सम्पूर्ण फिचरहरू हुन्छ नर्मल्ली फुल अप्सनको फिचर हुन्छ यसको प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने उन्नाइस लाख पचास हजार राखेको छु नेगोसिएबल प्राइस हो र अर्को मैले फोर्डको फिगो लिएर आएको छु वान पोइन्ट टू बाह्र सय पेट्रोल इन्जिनमा फुल्ली लोडेड एकदमै सस्तो गाडीमा फुल्ली लोडेड टाइट टिटानियम दुई हजार बाह्र मोडलको फोर्ड फिगो यसको फिचरहरू डबल एयरब्याग अटो एसीदेखि लिएर स्टेरिङ म्युजिक कन्ट्रोल डिफोकर वाइफरहरू सम्पूर्ण फिचरहरूमा uh, तपाईँको सस्तो प्राइस बाह्र लाख पचास हजारमा ल्याएको छु uh, नो एक्सिडेन्टको ग्यारेन्टी यसै गरी यो दुई हजार अठार मोडलको गाडी सेलेरियो जेटेक्साई एक्समा हो तर यो मैले बुक गरिसकेको छु यस्तै गाडीहरू यो योभन्दा पनि अझ राम्रो यस्तै गाडीहरू खोज्नुहुन्छ भने आज हजुरले हाम्रो अटोमोबाइल्स प्राली सातो बाटो अथवा वसुन्धारामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ स्विपमा तपाईँलाई हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हुन्डाई र सुजुकीको गाडीहरू नै हामीसँग म्याक्सिमम् हुन्छ अब बजारमा खोजिने गाडी सबैभन्दा धेरै हुन्डाई सुजुकीको गाडी रिसेल भ्यालु त्यसकै हुन्छ र त्यो राम्रो गाडीहरू नै कस्टमरको डिमान्ड अनुसार नै हामीले गाडीहरू राखेका हुन्छौँ त्यसै गरी हामीसँग दुई हजार उन्नाइस मोडलको स्विफ्ट जेड एक्सआई नयाँ सेपमा ल्याएको छु यसको प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ भने अठाइस लाख पचास हजार नेगोसिएबल प्राइस हो नो एक्सिडेन्टको ग्यारेन्टी र मैले एउटा के पनि जानकारी गराउँ भने हजुरहरूको अब फुल क्यास दिएर गाडी लानलाई अलिकति गाह्रो छ तपाईँलाई फाइनेन्सको व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने छ भने पनि हामीले फाइनेन्सको व्यवस्था गर्न चाहिँ गरेका छौँ तर हजुरले फाइनेन्स उसले मागेको डकुमेन्टहरू पुरा गरिदिनु पऱ्यो पेपरहरू पेपरहरू स्ट्रङ हुनु पऱ्यो उसले मागेको डकुमेन्टहरू हजुरले पुरा पुरा गरिदिनु भयो भने फाइनेन्स हुन्छ र त्यसको लागि पनि हजुरले मुख्य प्रायोरिटी चाहिँ का उपत्यकाभित्र काठमाडौँ ललितपुर भ भक्तपुरभित्रको बसाइ हुनु पऱ्यो स्थायी बस बसाइ हुनु पऱ्यो त्यसको लागि अनि हजुरले गाडी लाँदाखेरि हाम्रो अटोमोबाइल्स प्राइभेट गाडी गाडी लाँदाखेरि नो एक्सिडेन्टको हन्ड्रेड पर्सेन्ट मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भने नो एक्सिडेन्टको hundred percent two hundred percent paper work गरेर ग्यारेन्टी सहित हजुरहरूलाई एकदमै हन्ड्रेड पर्सेन्ट खुसी बनाएर हामीले पठाउने पठाउँछौँ हाम्रो अटोमोबाइल्स नै किन आउनुपर्छ भने हजुरहरूलाई हजुरहरूको रोजाइअनुसार हजुरहरूलाई चित्त बुझाएर मात्र हामीले गाडी हजुरहरूलाई दिन्छौँ र हजुरहरूले चेक जाँच गरेर सम्पूर्ण जान गाडीको कन्डिसनको बारेमा जानकारी लिएर मात्र हजुरले गाडी लिँदा हुन्छ र त्यसको लागि हामीले दिनुपर्ने ग्यारेन्टी बढीको हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी दिन्छौँ टेक्निकल पार्टहरूमा पनि एकदमै हामीले कन्डिसनमा राखेका हुन्छौँ टेक टेक्निकल पार्टको कुरामा हजुरहरूले जाँच गर्न खोज के अरे खोज्नुहुन्छ भने पनि एकदमै मिल्छ र जाँच गरेर हन्ड्रेड पर्सेन्ट गाडी लिन सक्नुहुन्छ